molatra ny arahaba tompoko

ny alina sy ny vomaraina fa mety hiakatra ihany zay afanana izaya rehefa atoandro andrivotra ihany koa aty amandidina nyfatr boeny sofia ary diana hoan'ny mpiandriky manomboka eo mahajanga ka atranyanalalava dia etannamba omailo a sy tandrinafatratra rehefa ivoakaadrik indrindramonaaina satria andivotra ny ando ami'y poenyandaojrena ami'y atsipenarviantetrnyanro ami'yrampitsoaraina zo oranamalefaka ny at amin'ny mandidina ny antalà

atsinanana raha ny vinany maripana indraya tsy de misy fiovana firy aloha fa eo amin'nyiyaaamin'ny rookamaina aloa maneranany madagasikara mintsy ah, fa mety isy tandrifindraoana andaloa aty amin'ny mandidinai samy rano nymaripana kosadia ah, saika

satri ny andro ato anatin'ny telo andro ho avy mame fotoananao ho amin'ny manaraka indray veloha matompoko